zafundowaliśmy sobie z żoną wycieczkę kolejką turystyczną dookoła Krosna 8 zł od łebka, 16 zł za odpary no trochę żeśmy się pośpieszyli, bo kolejka rusza gdzieś za 15 minut jazda kolejką turystyczną po Krośnie niestety trzęsie niemożebnie niestety jesteśmy tylko we dwójkę we dwoje z szanowną małżonką trzęsie mi się wszystko <laughs> takie atrakcje to tylko w Krośnie To było przejechać ponad 400 km. Ale nie po jedzeniu, nie polecam. Przed jedzeniem najlepiej. Rzeczywiście, najpierw, najpierw się przejechać, a potem zjeść coś w knajpce. O Dalej jadę pokrośnie kolejką turystyczną. Ale takich, zobacz, Ale takich, takiego trzęsącego filmu nie zobaczysz no już nigdy. O, popatrz. O, koło nas jesteśmy. Wreszcie ustabilizowałem. Ustabilizowałem nieco kamerę, bo inaczej nie idzie zrobić filmu po pięknym mieście Krośnie kolejka turystyczna kto zna Krosno lub kto jechał przejechał się tą kolejką może skomentować jedziemy koło kina Kino Miłość po francusku od 16 sierpnia. Od 16 sierpnia miłość po francusku, cokolwiek by to nie znaczyło. Po francusku. La Jedziemy ulicą Grodzką. Słuchaj, to jest jedyne O Jezu, jak skręcam. do parku miejskiego. O, tego to nie było chyba. O Jedyne, jedyne 16 zł za dwie osoby. Jak komuś się nie chce, Zajebiście. jak komuś się nie chce chodzić, to zapłaci. A jakie kwiatki? naprawdę wycieczka nie tylko turystycz, kolejką turystyczną, ale kolejką agroturystyczną. Tak, Jak byłem w Parku Łazienkowskim w Warszawie, to musiałem niestety wszystko zaliczyć na piechotę. A tutaj też ładnie. Kawiarenka. Kawiarenka. O! Przepuszczam. Ciekawe, czy ci Państwo też się do nas dołączą. Czyli pierwszy przystanek kolejki turystycznej jest naprawdę zajebójczo. Czyli zaliczyliśmy pierwszy przystanek. Czy znaczy 15 minut? I ciuchcia ruszyła. Lokomotywa gruba i tłusta. wszystkie spółki PKP mogłyby brać wzór tutaj z modelu biznesowego kolejki turystycznej w Krośnie. A najpiękniejsze kwiaty również w Krośnie.